Desde que a gente começou a postar sobre as experiências da nossa viagem, a pergunta que a gente mais recebe é quanto custa uma viagem de Work Exchange? E na verdade é bem difícil responder isso porque depende de vários fatores. Depende para onde você vai, quanto tempo vai ficar, se vai para um lugar ou mais de um lugar, se vai para fazenda, cidade, etc. Então, em vez de dizer o quanto custa, para a gente é muito mais fácil dizer o quanto a gente gastou nesses 18 meses viajando e fazendo Work Exchange. Bom, nesses 18 meses, a gente passou por 23 países e tivemos 18 experiências de Work Exchange diferentes, a maioria em fazendas. A gente passou por países mais caros, como a Suíça, a Islândia, a Inglaterra, mas também por países bem mais baratos, como a Romênia, a Sérvia e o Marrocos, que foi o único país fora da Europa por onde a gente passou. Então dá para fazer uma média bem geral da Europa inteira. A nossa média de gasto ficou em aproximadamente mil dólares por mês, que dá um pouco mais de 30 dólares por dia. Esse valor para duas pessoas e com tudo incluso no período da viagem. Então não consta nesse valor, por exemplo, a passagem do Brasil para a Europa e outros gastos que a gente teve antes de viajar. Por mais que na maior parte do tempo a gente não gastasse com hospedagem e alimentação, porque a gente estava fazendo o exchange, a gente teve bastante gastos com transporte para ir de um lugar para o outro e também gastos com turismo. Quando a gente ia de um lugar para outro, a gente sempre parava em uma cidade e aí gastava com hospedagem, alimentação e outros tipos de compras. Então, por exemplo, a gente passou um mês trabalhando num hostel em Dubrovnik, na Croácia, e nesse mês a gente não teve literalmente nenhum gasto. Só que para chegar até lá, a gente saiu do, do, norte da Polônia, então a gente teve bastante gasto com transporte e a gente foi parando em cidades diferentes, em países diferentes para fazer, fazer turismo. Então a maior parte dos nossos gastos não foi de quando a gente está fazendo work exchange, e sim turismo e indo de um lugar para o outro. E é isso que você tem que levar em conta na hora de planejar. Quanto mais tempo você ficar no lugar, menos você vai gastar, e quanto mais turismo você fizer, mais você vai gastar consequentemente. E é bom deixar claro que esse valor foi o que a gente gastou, mas isso varia bastante de pessoa para pessoa, cada um tem um hábito de consumo diferente e isso impacta bastante no valor da viagem. Mas já dá para ter uma ideia que uma viagem de Work Exchange é muito mais barata que uma viagem de turismo tradicional, além de ser uma experiência muito mais rica. Bom, é isso. Se você está planejando uma viagem, espero que a gente tenha ajudado um pouco. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar. Segue a gente no Facebook, no Instagram e assina o nosso canal do YouTube.